Во рамките на прославата на патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев беа промовирани преведени книги од хрватски јазик поврзани со педагогијата. Станува збор за книгите Педагогија, теорија на оспособување и основи на методологија и истражување. Иначе се книги из педагогије мало преводе. Свак мисли да знаде педагогију. Моје су книге, моју су книгу превели веќе италијани и dijelom Slovenci, tako da je to zbog toga što je nešto novo prezentirano u tim knjigama. Saradnja je odlična. E, razmjenjujemo e, e, razmjenjujemo zajedničke probleme. pozvali smo bili i dvoje profesora да дојде, одржали су предавање у Сплиту. Автор на овие книги е хрватскиот професор емеритус доктор Јосип Милат. Книгите ќе го збогатат фондот за литература на факултетот за образовни науки и ќе можат студентите да ги искористат во текот на своето образование. Книгите беа промовирани во рамките на патрониот празник токму на факултетот за образовни науки.